Hi, Namaskara. This is Vineet. ನಮ್ಮ ರಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಡಾಡ್ ಶೋ ಆಯರೊಂಡು ಆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಸೊ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂಜಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊಡಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು while watching this Raj sounds and lights ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇಡೀ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದುಬೈ ಇಡೀ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ತ ಕೆನಡಾಡ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಬೈದ ಸೊ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹೆಜ್ಜೆನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಪೂರ ಲೇರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು so thank you so much ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿಯರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆ ಎಂದಾದ್ ಕರುಡು and definitely you will walk away after watching the movie with the broad smile ಪನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ after watching Raj sounds and lights and ಐನಾದ್ ಬೇಗ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಡಾದ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು